بھائی نے سوال کیا ہے کہ آج کل نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے اور اس کی مبارکباد دی جاتی ہے اس طرح عید میلاد منائی جاتی ہے یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت نہیں ہیں بلکہ آج کل تو واٹس ایپ ایک نیا میسج چلتا ہے جمعہ مبارک کا نہ جمعہ مبارک کسی سنت سے ثابت ہے نہ نیو ایئر نائٹ منانا سنت ہے نہ ہی عید میلاد النبی منانا سنت ہے